Belki de büyümeli Ruhun değil ama aklın dönüyor patikalardan Var bir gizlin saklın sarma yaramı Üstünü örtmek için hatalarının bırak kanısı. Sen neyden mm kadar yapsan Dönerdik biz topraklarımıza iki yorgun göçebe Biri bağımlı kaçışlara dedin ki kabahat var daha sayacak kaç kabahatinden köşeye